Saluton, mi estas tiu kiu nomiĝas Mi estas klarigonta al vi kiel uzi la vortojn kaj Se oni metas la vorton ĝus antaŭ la adjektivon, tio signifasre. Ekzemple: signifas trepravvidebla aŭpravvideblaja". Se oni metas la vorton ĝus post la adjektivon, tio signifas plej. Ekzemple: signifas la plej travidebla. La vorto estas la maabo de.tialal se oni metas la vorton ĵus antaŭ adjektivon, tio signifas iomete. Eekzemple, signifas iomete trabidebla au travidebleta. Se oni metas la vortum jus post adiectivum tio signifas malplei. Exemple signifas malplei trabidebla